Bueno, yo soy Shenki, y vengo de Herrera y si me toca identificar con algún grupo, ahora mismo me identifico con el grupo Emanar, con la asociación Emanar, Emanar, Emanar. Eh, vale. Eh, tenemos eh, varios proyectos en marcha que intentan contemplar de alguna manera las, cuatro dimensiones que, consideramos que tiene la vida. La dimensión ecológica, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión de valores o espiritual. Vale, eh, la que me parece que es la más adecuada para presentar aquí es la ecológica, eh, más concretamente la creación de, monedas locales que estamos poniendo en marcha. Es decir, que eso es la creación de monedas eh, locales. La moneda local es otra herramienta que crearíamos con el cual conseguimos intercambiar nuestros servicios, intercambiar nuestras capacidades, nuestras habilidades. La limitación que en este momento eh, podemos tener nosotros de que yo quizás como vecino de, consumir tus servicios o tu, asesoría como rehabilitador de, edificios edificio es de que yo tengo un presupuesto escaso. Es, de alguna manera el, condicionamiento básico que estamos teniendo. Si tú accedieras a, eh, cobrar cierto porcentaje en euros y cierto porcentaje en, por ejemplo, un nombre que se nos ocurre, CITU, en otra moneda local, eh, haríamos de que sea más accesible para mí en esa moneda escasa que es el euro de acceder a tu servicio. Y esas monedas Titus la podría conseguir ofreciendo cualquier tipo de cuestión que nosotros estamos dispuestos a intercambiar. Es decir, yo hoy no llego a casa para hacer la cena, tú Xavi que eres vecino mío, por favor enróllate, hazme una tortilla y mira, y te doy cinco situs, que no me cuesta nada, ¿de acuerdo? Tú ya tienes cinco situs. Con esos cinco situs, pues quizás puedes pagar cinco situs y 15 euros por un masaje que te cagas con otra vecina fisioterapeuta. Ya no necesitas 20 euros para tener ese masaje, necesitas solamente 15. Ya tu necesidad de euros es menor, el euro es escaso, pero el situ lo podríamos crear para, para, cualquier tipo de servicio que se nos ocurra. Entonces, pasear perros, eh, ayudar a hacer tareas de casa, eh, ayudar a personas necesitadas, eh, incluso ya servicios técnicos como rehabilitadores, asesoría, informática, cualquier cosa ya estaríamos dispuestos, este, creamos la posibilidad de que eh, podamos interactuar entre nosotros con mayor facilidad, porque esa herramienta que escasea, el dinero, ya la estamos creando entre nosotros. Otro positivo es de que esa herramienta es local, con lo cual nos empuja de que empecemos a, consumir la, gente o la accesibilidad de, de, la gente del entorno, estamos enriqueciendo nuestra propia gente. ¿no? podríamos interactuar entre nosotros. A mí me parece muy interesante la utilización de drones para, por ejemplo, estos procesos participativos que vamos a poner en marcha. Sería una imagen brutal eh, ver 200 personas en una plaza eh, divididos en grupos eh, reflexionando sobre sus necesidades o propuestas que pueden tener para mejorar su barrio y tener una, una imagen aérea de todo eso movilizando. Me parece brutal. Pues si a ese tío, en vez de tener que pagarle 1.000 euros, le puedo pagar 700 euros y 300 citus, pues me parece de puta madre porque los 300 citus los he conseguido pues quizás ayudándote a ti en ese proceso tuyo de, generar propuestas para barrio a nivel de, arquitectónico, te puede ayudar para dinamizar eh, esos, esos debates que pueden surgir en los vecindarios. Entonces, yo a ti te cobraría en citus y te cobraría en euros, pero esos citus la consigo. Entonces, de alguna manera, esa dependencia que tenemos hacia el euro, el bien que escasea, eh, se modifica. ¿no? aprovecho para comentar el otro también que me parece muy brutal, las cooperativas de consumo y las cooperativas de, producción. Las cooperativas de coproducción son conocidas, ¿no? de alguna manera, eh, empresas de producción que parten desde unos valores eh, de, democracia y de, y de, transparencia y equidad, de acuerdo, pero las cooperativas de consumo no las estamos utilizando y es que son igual de claves, es decir, si todos los alimentos que necesitamos nosotros, imaginaos el pan, lo compramos a nivel de barrio, si el barrio se compra compra eh, los alimentos que necesita en una central de compras centralizada y socializada, al ser una compra grande consigue a, mejor precio, por lo cual nosotros lo podríamos comprar a, menor precio. es decir, Eroski no haría negocio con, nuestro dinero, sino que ese Eroski sería nuestro y los precios bajarían porque no estaríamos de tanto beneficio. Otra, si nuestra tarifa eh, de electricidad o de teléfono la negociáramos todos juntos, las conseguiríamos bastante a, bastante más precio, a mejor precio. Entonces, estas cooperativas de consumo lo que de alguna manera hacen es eh, una eficiencia a nivel, de, a nivel de, consumo. O sea, centralizamos las necesidades y, las, de alguna manera las socializamos y las hacemos entre todos. Y eso es muy clave, eh, pues por ejemplo, en cuestiones eh, que se consideran caros como pueden ser consumir verduras y alimentos locales, ecológicos, porque se consideran de que de alguna manera eh, los que vienen de Sudamérica eh, utilizando fertilizantes son más baratos y entonces no pueden hacer competencia, pero de alguna manera al ser locales eh, las podríamos conseguir a mejor precio y tal, de alguna manera generas una economía más social, más cooperativo. Eso a nivel, esto me parece lo interesante para compartir aquí, porque es que podríamos interactuar entre nosotros, yo podría ofrecer mis servicios de dinamizador social, quizás en vuestra casa de artística y yo necesito de vuestras eh, de vuestros servicios para este tipo de, visualizaciones a nivel de participación de ciudad para impactar ¿no? en que verdaderamente, o en esta, en esta historia, en verdaderamente en demostrar a la gente que estamos en un cambio de época, ¿no? Y yo creo que la expresión artística tiene mucho que decir en el sentido de, de, transmisión y, también incluso de, de, auto, de autodesarrollo, autoformación de nuestras capacidades de expresión y tal, ¿no? Un sentido ya más terapéutico, formativo. Sin más, si os ocurre algo, no sé. Otra sería ya, para seguir extendiendo la dimensión ecológica, el R lo fácil que sería que un domingo al mes en nuestro barrio se, organizara un comedor popular en el cual por 5 euros que cuesta el menú o por 4 euros que cuesta en sí el menú, podríamos comer entre nuestros vecinos y después, pues el vecino que toca música nos, toca un poco la música y la persona que le gusta, la chavala que ha estudiado magisterio y que le gusta a los niños, se puede encargar un poco de los niños de los vecinos, no solamente uno, sino que muchos. Entonces, de alguna manera, los padres tendrían un domingo en el que podrían descansar de sus niños, podrían disfrutar con sus vecinos, eh, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de, de, de, de confluir, ¿no? O sea, de una manera esto, pero a nivel ya de, cercanía. O sea, imaginaos que somos vecinos y que estamos en el mismo rollo. Joder, pues podrías rehabilitar toda nuestra casa, yo porque todavía no sé lo que haces, pero, pero tú también podrías plantear, pues eso, que la fachada fuera súper guapa y tal, ¿no?